Astăzi este despre a promova. Uh, mă promovez acum la plajă, seara, um, pe nisip. Este în DEX a avansa și a ridica. Uh, însă inspirația vine de la John Maxwell, care spune că cunoaște foarte mulți milionari care își promovează uh, produsele cu reclame sofisticate și bani foarte mulți băgați în reclame sofisticate și toate reclamele astea sunt uh, perfecte, însă oamenii din spatele lor nu sunt tocmai perfecti. Și el spune că cel mai cinstit este să promovezi chiar tu produsul tău. Eu mă promovez pe mine aici, sunt uh, pe nisipul ăsta, îmi promovez produsul trăznit, improvizația sau clubul meu 2 plus 2 egal cu 5. Tu ce părere ai despre toate astea? Ceau!